हेलो नमस्ते गुड मर्निङ सम्पूर्णलाई आज चाहिँ सो एकदम सनी भइरहेछ र चिसो फिल पनि हटिसकेको छ हल्का अब समरको सुरुवात हुँदैछ अनि म अहिले चाहिँ रसिनारी गाउँ जाँदैछु र रसिनारी गाउँको ब्लग विशेष हुनेछ र रसिनारी गाउँ कस्तो छ भन्ने तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु सो तपाईँहरू रोमनी आउँदै हुनुहुन्छ भने सो एकदम रमाइलो ठाउँ छ है साथीहरू अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ पुरै एप्पल गार्डनहरू छ अनि त्यसपछि यहाँ धेर जस्तो पाइने भनेको भेडा बाख्रा अनि त्यसपछि तलदेखि नै एकदम यो चाहिँ रसिनारी गाउँ हो रसिनारी गाउँ र टाढादेखि देखिने भनेको हिमाल हो तर मलाई नाम चाहिँ थाहा छैन सो आज मौसम पनि एकदम राम्रो छ तपाईँहरू सिबियु सारमा हुनुहुन्छ भने विकेन्डमा रसिनारी गाउँ अनि त्यसै यो डाँडा पाखा हाइकिङ गर्न सक्नुहुन्छ सो एकदम रमाइलो छ आज मौसम पनि एकदम राम्रो छ